the tallest, the biggest, the sexiest Never really know just what you want Bhavika welcome back to my new vlog so आज मैं आपको लेके आई हूँ रोसारो सुना है रोसारो is the tallest the biggest the sexiest let's check it out Hi. you like a taunt Never really know just what you want So guys, मैं आ गई हूँ रोसारो This is so, so, so cool <laughs> I'm speechless Today, ना मैं कुछ भी बोलने anything. so, you भी enjoy का video. मेरे साथ दिस वॉज रोसाटो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं पूरे वीडियो में क्यों नहीं बोल पाई आई वॉज स्पीचलेस हाँ अब जल्दी से आप नेक्स्ट वीकेंड प्लान कीजिए रोसाडो में मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ children stay safe and keep asking your life okay now what